a me mi capita che seducia 前たちはここを守ってくれマジカルステーションは我々にとって最後の砦だ 直樹コンピューターの対戦予測ではグラディオンプログラムの不利と出ています過去2回の対戦でドラグオンプログラムは予想以上にパワーアップしておる博士うんこの戦い もしかすると話してよ博士に話があるんだソウル博士ハリスター博士君たちグラディオンとドラゴンが戦うんだろう僕たちもケントじゃなくてグラディオンを応援したいんだなあ勝つやろグラディオンうん勝つとグラディオンが負けるものか 今日こそ決着をつけてやるぞケント望むところだこんな戦いは早く終わらせてお前と100番勝負の続きをやりたいからな100番勝負そうだ100番勝負だ俺たちの戦いはもっと楽しかったはずだ違うか直樹ふん何が100番勝負だガキの遊びじゃないかあんなもの直樹お前教えてやろうグラディオ お前の弱点はお前のウェブダイバーだ <laughs> ウェブダイバーに必要なのは戦うことしか考えない鉄の意志だくだらぬ人間の感情など戦闘の邪魔だ違うぞドラグン人間の持つ愛と正義の心こそ我々ウェブナイトの力なのだ 五分五と なんてないそんなもの戦いには必要ないお前そこまで変わってしまったのか直樹あんなに妹思いだったお前が無駄話はおしまいださあプラネットストライク強力な隕石だぴょこ ドラゴンがこの前の戦いと同じ攻撃を始めましたこのままではグラディオンプログラムが致命的なダメージを受けてしまうなんとかグラディオンを助けられないのユキ君マジカルワクチンを使ってあの攻撃を防ぐことができるかもしれんぞうんやってみます 負けてたまるかケントの生体反応が弱まってるピョコケント君苦しめケントお前なんか所詮俺の敵じゃない 選択グランブレード勝負をかけるぞグラディオン分かった無駄だケントブラックホールキャノンブレイク したのガリューンじゃグラディオンが機能を停止した機能停止じゃあケントもだが今ならまだ助かる可能性がある俺たちで助けに行くぞ急げじゃ分 <laughs> かったよくやったぞ直樹さすが俺が選んだウェブダイバーだ当たり前さ俺がケントなんかに負けるわけないだろ ケントケントをどこへ連れてくんだデリトロス空間だデリトロス空間グラディオンは吸収されデリトロス様の一部になるグラディオンもケントも跡形もなく消えてしまうのだ 崩壊を食い止められませんグラディオンが消えてしまうのそんな我々は最後の希望を失ってしまうのかグラディオン か直樹欲望勝負か直樹何を考えている、うん、グラディオンは今デリトロス空間の中デリトロス空間ああ一歩間違えば俺たちまでデリトロスに飲み込まれてしまう危険は承知の上さ我流デリトロス空間へ突っ込むよ 分かった変なんだ俺はケントに勝った奴に勝って嬉しかった なのになんだこの妙な気持ちはケントが消えてしまうなんて俺はやだやだよ俺ケントとの勝負が終わっちゃうなんて俺はやだ行こうドラグオンデリトロス空間へ行ってケントを連れ戻そう俺はあいつともっと戦いたいケントと100番勝負の続きがしたいんだドラグオン 残念だよ直樹 という強力な力だ負けないぞフルパワーだガリュウ目を目を覚ましてケントお前はウェブダイバーとしての価値を失ったそのくだらない人間の感情は俺の戦闘力を低下させるお前にもう用がない ケントケントケントケント バカデリトロス空間は脱出不可能なはず言ったはずだドラグ人間の愛と正義の心が我らウェブナイトの力だとドラグン貴様まだ直樹をゲンとその体で戦うのはプリピョコ こいつは直樹を利用するだけ利用して用が済めば簡単に葬り去ろうとする俺はデリトロスがドラゴンが許せないこいつは俺が倒すケント笑わせるなたまに損ないのお前に何ができる 俺がこの俺が負けるグラディオン貴様おおスターダスフィーザーブレイクキッー よかったねケント 一体お兄ちゃまおかえりお兄ちゃまおかえりおかえりゆかりゆかりお兄ちゃまよかったなゆかりちゃん直樹 みんなまで消えてしまう頼む直樹ドラゴンにはお前が必要なんだもう一度ウェブダイバーになってくれ次回「電脳冒険記ウェブダイバー魂の叫びよみがえれドラゴンにフラッグ A」